Tumeamua kwa maana ya Wizara ya Elimu pamoja na uh, TAMISEMI uh, kuwaita maafisa elimu wote wa sekondari na primary wa jiji la Dar es Salaam na mkoa wote wa Dar es Salaam pamoja na wadhibiti ubora wote. Hawa tumewaita leo wakiwa kama ni wawakilishi wa wenzao ili kusudi tuweze uh, kukumbushana majukumu na kuelezana Ah, kwamba kuna tatizo ambalo nafikiri sisi kama wasimamizi wa sera ya elimu na TAMISEMI kama wasimamizi wa utoaji elimu tuweze kukumbushana katika mambo ambayo yanatendeka sasa hivi mashuleni kwetu, ili kusudi hawa wasimamizi kwa maana ya maafisa elimu na wadhibiti ubora uweze kufuatilia kwa makini, tuweze kuzibaini dosari hizi ziko wapi na kuweza kuzitafutia ufumbuzi na dosari zenyewe ni hizi dosari za kimaadili ambazo tumeona kwenye mitandao ya kijamii e, tayari kuna taarifa kwamba kuna vitabu vingi ambavyo havina maadili vinapita vinatumika mashuleni na kwa hiyo tumeona ni bora uh, tuwaeleze maafisa elimu wote wa shule ya msingi na sekondari pamoja na wadhibiti bora wote kwamba wanapopita kufanya kazi za ukaguzi waweze kukagua kwa bayana kuweza kujua ni vitabu gani, lakini pia hata kwenda mpaka kwenye maktaba na pia kuwahoji watoto ili kusudi kuweza kujua tatizo liko wapi, na kama kuna tatizo la vitabu ambavyo tunavijua vina shida, labda pengine vimeingia nchini kwa njia zisizokuwa sahihi, tuweze kumshauri Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Elimu, kwa sababu kwa mujibu wa sheria Mheshimiwa wa Wizara ya Elimu anayo mamlaka na haki ya kuweza kupiga marufuku uh, machapisho ya aina yoyote yale ambayo yanapaswa kutumika ambayo yanatakiwa kutumika mashuleni. Kwa hiyo tumeona ni vema tuchukue nafasi hii, pamoja na kwamba tayari kuna timu ambayo tumekwisha ituma ilianzia uh, mkoa um, wa Kilimanjaro. Tumemtuma uh, wa elimu, tukamtuma pamoja na mkurugenzi wa udhibiti ubora pamoja na mwanasheria wa wizara. Tayari wameshapita kwenye baadhi ya mashule mkoa wa Kilimanjaro kufanya ukaguzi uh, kuona uh, ili tatizo lime, li, liko kwa, kwa kiwango kipi e, lakini tukaona ni afadhali pia Uh, kuweza kuibainisha uh, watendaji wa serikali Tanzania nzima kwa maana ya wakaguzi pamoja na maafisa elimu wote kwamba wana nafasi sasa hivi kufanya kazi kwa pamoja, kushirikiana pamoja na maafisa wa ustawi wa jamii wakati wanapofanya ukaguzi, kupita mashuleni na kukagua vitu hivi ili kusudi tuweze kubaini ili tatizo liko wapi na liko uh, likubwa kwa kiwango gani. Ningependa pia ni uh, wito pia, yako baadhi ya taasisi kwa maana ya baadhi ya shule ambazo uh, zinawagomea watendaji wa serikali kwa maana ya wadhibiti ubora pamoja na maafisa elimu na hata hizi timu ambazo tumezituma za kwenda kufanya uchunguzi. Kwa hiyo nitoe tu wito kwamba kwa taasisi zote ambazo zinajua zinafanya kazi chini ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na zimepata vibali vya kufanya kazi kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Timu zinapokuwa kwenda kufanya uchunguzi, timu ambazo zimetumwa za kiserikali, wana wajibu wa kuziruhusu zikafanya uchunguzi. Vinginevyo, tofauti na hapo Uh, tunaweza tukazifikiria vinginevyo na hatua zingine zinaweza zikachukuliwa dhidi yao.